Uh, fy enw i yw uh, Gary Williams. Um, fi'n byw, fi byw yn blaen Cenen Farm Gwynfe uh, Llangandog, uh, Gwynfe Pentre Bach, just o dan y mynydd di. Well, we've been in Glastir for seven years now and we were in Tir Koval and Tir Cymmen before, so we've got a history of being in environmental schemes. Um, Glastir is an important part of our business. The, the, the income we get from Glastir is, uh, is part of what sustains our business. So we've got about six projects running here at the moment from um, fencing out 25 acres of existing woodland, regenerating that woodland, cutting off uh, hedges and replanting them to make wildlife corridors uh, from one end of the farm to the other. So over the last uh, seven years we would have planted about 8,000 trees. We've also got some semi-improved grassland where we're looking to increase um, biodiversity and species of, of fauna to return that were here previously. And we're all, we, we combine that with more areas of land that we farm more, slightly more intensively for food production. So it's a combination of environmental work and food production working together and targeting certain areas of the farm differently to, to achieve both objectives. Wel, y wahaniaeth arian wedi'i wneud yw mwy, mwy o biodiversity ar y ffarm. So ni weld, ni weld um, species o aderyn, a, a ni, so ni wedi weld am blynydde, right? A hefyd, ni'n cael uh, talio glastur at y mynydd, so uh, am pethau fel carbon storage, dŵr glân, pethau fel ni. Um, ni'n edrych, ar un o bryd, ni'n edrych am dan o heather restoration ar y mynydd, mae gwaith na cario mynd ymlaen, mae pethau fel carbon storage, mae peat bogs i cael dan ni ar y mynydd, so mae e- edrych rôl reini. Wedyn mae'r um, mae parc ar yn eithol, mae nhw'n edrych yn pwy species o a deryn dan nhw a beth sydd dan nhw. So, ni, gyd o'n ni trio gweithio'r gilydd, rili. Really the investment of Glastir in the rural community sustains a lot of these hill farms. A lot of hill farms in the area would be in Glastir um, and the income from Glastir is an important part of sustaining their business um, you know, and, and it's important to remember that the Welsh language is based around um, these hill farms. The, virtually all the hill farmers in the area are first language Welsh. So, you know, the, the, the, the rural community as we know it and the Welsh language as we know it is, is, is sustained by these family farms.